Ara us ensenyarem a fer el tutorial flash i bueno aquí estem fent un dibuix no estem dibuixant i anda que no queda guatxi tu mira mira vale volem fer que mogui la boca no? però quan passis per sobre per exemple no, millor. Fem els ulls, mira. Que es tanqui quan passem per sobre, oi? Seleccionem. I quan ja estan seleccionats, doncs... Quan ja estan seleccionats, anem a modificar, convertir, en símbolo clip de pel·lícula. per exemple, li posem de nom ulls i fem acceptar vale? ja tenim els dos ulls junts apretem dos cops i entrem a dins vale? de tal manera que estem dins dels ulls vale, ja estem ara aquí fem un stop funciones globales, control del tiempo stop i diu que no té errors, vale? Bueno, jo ho he fet d'una manera, però podríem haver-ho fet amb botó, que era més fàcil. Bueno, ara fem fotograma. I dibuixem una mica. I ho pintem. fem un altre fotograma apretant F6 i pintem una mica més és que és fàcil això bueno, per mi, vale? vale i de moment faria això vale un altre fotograma, F6 i ara ja fem que estigui pintat del tot, va Vale. També volem que el s'obri. Llavors en fem, seleccionem tot i fem copiar fotogrames, pegar fotogrames i invertir fotogrames. Llavors, fem això, agafem els dos primers si fem modificar, convertir en símbol, botón. Anem aquí, comportamiento, si fem clip, ir y reproducir en fotograma. 2, aceptar, al, situar, sobre. Llavors, quan passi per sobre, farà així. I aquí també tenim de fer el mateix. modificar, convertir en símbolo botón, clip y reproducir en fotograma 2 al situar sobre objeto FM control probar película quedaría así Bueno, fins aquí el video tutorial de Productions TV